Fruits and Vegetables. Frutas y verduras. guava, guayaba, an excellent source of vitamin C. una fuente importante de vitamina C. Carrot, zanahoria. Bunnies love carrots. They are also great for keeping your eyes healthy. Los conejos aman las zanahorias y son excelentes para mantener sanos tus ojos. Cucumber, pepino. Around 95% of a cucumber is water. Cucumbers are an important source of vitamins A and C, calcium and potassium. Aproximadamente 95% del pepino es agua. Los pepinos son una fuente importante de vitaminas A, C, calcio y potasio. pear, pera. Unlike most fruits, pears ripen best when they fall from their tree. A diferencia de la mayoría de las frutas, las peras maduran mejor una vez que caen de su árbol. Apple, manzana. An apple can float in water because around 25% of it is air. Las manzanas flotan en el agua porque alrededor de 25% de ellas es aire. Banana, plátano. Like us, monkeys love bananas. Igual que a nosotros, a los changos les encantan los plátanos. Lemon, limón. The lemon tree is known as an evergreen tree, as it can produce fruit all year round. el limonero, es un árbol frutal perenne. Esto quiere decir que produce frutos durante todo el año. Plum, ciruela, Plums are good for your digestive health. Las ciruelas son buenas para tu sistema digestivo. Tomato, tomate. Did you know that tomatoes are actually fruits, not vegetables? ¿Sabías que los tomates son frutas, no verduras? Strawberry, fresa. Strawberries are rich in vitamin C and are very adaptable. They are grown in lots of places around the world. Las fresas tienen alto contenido en vitamina C y son muy adaptables. Se cultivan en muchos lugares alrededor del mundo. Peach, durazno. Aside from being a good source of vitamin C and A, peaches are actually related to roses. Además de ser una buena fuente de vitamina C y A, los duraznos pertenecen a la misma familia que las rosas. Onion, cebolla. Onions grow underground. Las cebollas crecen bajo la tierra. Blackberry, zarzamora. Deers love to eat leaves from the blackberry plant. A los venados les encanta comer las hojas de las plantas de zarzamora. potato, papa. Potatoes grow underground, and due to their high concentration of carbohydrates, they are one of the world's main food source. Las papas crecen bajo la tierra y debido a su alto contenido en carbohidratos, constituyen una de las principales fuentes de alimento a nivel mundial. Lettuce, lechuga. Lettuce has a very low calorie and fat count. That's why they're the most commonly used vegetables in salads. La lechuga tiene muy pocas calorías y grasa, por eso son las verduras más utilizadas para hacer ensaladas. egg, huevo. Wait a moment, an egg? This is neither a fruit nor vegetable. Hmm, oh well, eggs are a good source of protein. Espera un momento, ¿un huevo? Este no es ni fruta ni verdura. Hmm. en fin, los huevos son una buena fuente de proteína. Fig Higo Figs are considered one of the oldest fruit. Human beings consumed them more than 10,000 years ago. El higo se considera una de las frutas más antiguas. Los seres humanos los consumían hace más de 10.000 años. Corn Maiz Corn is the most produced cereal in the world. It is used in cereals, ice cream, baby food, cooking oil, glue, paint, dyes, soap, antibiotics, and hundreds of other products. El maíz es el cereal más producido a nivel mundial. Se usa en cereales, helado, comida para bebés, aceite para cocinar, pegamento, pintura, tintes, jabón, antibióticos y cientos de otros productos. grapes, uvas. There are more than 8,000 kinds of grapes, Some we can eat after just washing them, while others are crushed to make grape juice or wine. Hay más de 8.000 tipos de uvas. Algunas las podemos comer después de lavarlas, mientras que otras se utilizan para hacer jugo de uva o vino. eggplant, berenjena. Through cooking, eggplants can absorb oils and flavors, which is why various dishes around the world use eggplants in their recipes. Cocinadas, las berenjenas pueden absorber aceites y sabores. Por ello, varios platillos alrededor del mundo utilizan berenjenas en sus recetas. If you like this video, please click like and subscribe. Si te gustó este video, por favor da like y suscríbete.